ヨナーヨナーいたら返事をしてくれヨナ一どこまでこの森が続くんだろうそれにしてもこれが誰かの家の庭だなんてすごいお何の音 あれはレッドアイな巨大なやつがいるのかなぜ気づかれたハハハハハ撃て撃て撃て本宅の方に追い込むんだ中隊長 中マットでは効果が認められません歩兵部隊は西から来たレギオンたちと交戦中レッドアイの方には手が回りませんじっ泣き言言ってくれちゃ困るんだよねそこをさなんとかさあのでかいお屋敷まで追い込むのがお前らの仕事だろうがおとりでも何でもいいから奴を屋敷の前に引きずり出せ了解しました この先にヨナがいるかもしれないのによしそのまま屋敷の西側に追い込め俺は先回りして P22 の攻撃準備をしてくる